असलम फ्रेंड्स तो कैसे हो आप लोग यार होपफुली आप सभी लोग खेल खेलते होंगे तो यार आज की इस वीडियो में आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में आज आखिर होने क्या वाला है तो अगर आप नहीं समझे तो आज की वीडियो में मतलब आपके लिए मतलब क्लियर कर दूँगा पूरे डाउट जो आपके दिमाग और दिल में है डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे ये मैं आपसे पता करता हूँ दोस्तों आप बोल रहे होंगे यार ये टेक्निकल मलिक के चैनल पर नया बंदा कौन सा आ गया है किसकी आवाज़ है यार तो मैं आपको बता दूँ मलिक आतिफ भाई नहीं हूँ मैं पाकिस्तान गेमर चैनल है मेरा तो मैंने मलिक आतिफ ब्रदर से मैंने कहा कि आप मेरी वीडियो अपलोड अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पे प्लीज़ मैंने उनसे आप रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी वीडियो सेंड कर दें मैं अपलोड कर दूँगा लेकिन उन्होंने मैंने अभी टॉपिक मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो उठा के आपको मतलब <clears throat> उनको वीडियो सेंड कर दी है तो भी वो अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर देंगे तो यार आप सब उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है मलिक आप अभी जो चैनल देख रहे हैं टेक्निकल मलिक चैनल देख रहे हैं तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कर दिए और साल साथ में बेल की आइकॉन होगी उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप नए आने वाले सब अपडेट्स सबसे पहले देख सकें और दोस्तों उसके अलावा मैं भी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालता रहता हूँ आपको मेरे चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिंड तो आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों वीडियो में सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहाँ पर लिखा होगा मैं एक मिनट याद रुक जाइए तो यार ये लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपली इस लिंक को ओपन कर देना है आप जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे तो आपने इस यहाँ पे ये यह आपको इस पेज पे ले आएगा आपने सिंपली यहाँ पे इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके ये वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है तो फ्रेंड्स मैंने ये वाला ऐप पहले से ही डाउनलोड कर लिया है आपने क्या करना है आपने ये वाला ऐप को डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करना है मैंने पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों कर लिया है तो आपको ये वाला ऐप फिर ओपन करना होगा तो एक मिनट यार पहले मैं ये पूरी क्लोज कर देता हूँ देखूँ ये मेरा पहले से ओपन था इसको मैं तो आपने सबसे पहले ये वाला ऐप को आप जैसे इंस्टॉल करेंगे फिर आपने ओपन कर देना है ओपन आप जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा <clears throat> तो उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यार ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गेम्स और ऐप्स मिल जाते हैं पेड ऐप्स भी फ्री में मिल जाते हैं और बहुत सारी गेम्स मिल जाते हैं और इस गेम्स में मैं जल्दी देखिए मोड्स अपलोड करूँगा पूल गेम्स अपलोड करूँगा ग्राफिक गेम्स भी अपलोड करूँगा तो आपको फ़िलहाल जो पेड गेम्स की बात करें तो पेड गेम्स आपको जो भी पेड गेम या ऐप चाहिए उसका आपने यहाँ पर सर्च कर देना है तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैं सर्च करता हूँ अभी हमें चाहिए A P K editor pro तो मैंने A P K editor pro को सर्च कर दिया है आप S P K editor pro को सर्च करेंगे तो आपने यहाँ पे सिंपली आपसे ब्राउज़र पूछेगा लेकिन आपने फ़िलहाल नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे ये यह आप देख पा रहे होंगे A P K editor pro की पोस्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है तो आपने simply A P K editor pro जब आपको नज़र आ जाए आपने रीड मोड पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको ब्राउज़र पूछेगा तो आपने यहाँ पर कोई सा भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिलेक्ट करें ये वाला क्रोम ब्राउज़र आप और कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आपको ये वाला ऐप का इंटरफेस दोबारा ब्राउज़र में खुल जाएगा तो आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप फिर से ब्राउज़र से पूछेगा कि आपने कौन से ब्राउज़र से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने ब्राउज़र को सेलेक्ट कर देना है तो ये आपका डब्ल्यू ये वाला खुल जाएगा तो यहाँ के आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना होगा ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यार एपी के एडिटर प्रो आप यहाँ से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं कोई ऐप कोई पेड ऐप कोई पेड गेम तो यहाँ पर आपको मतलब सिंपली क्रोम में जाना है क्रोम सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऊपर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है तो यार मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं तो फिर बोलते हैं यार फेक है फेक है यार फेक बिल्कुल नहीं है हर चीज़ फेक नहीं होती तो यार ये डाउनलोड होता है जब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए ये डाउनलोड यार देख सकते हैं अभी होने वाला है वन सेकेंड लेफ्ट और ये डाउनलोड हो गया है के एडिटर प्रो में आपको क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू इंस्टॉलिंग पहले एक मिनट यार ये आपको मैं जब तक इंस्टॉल हो ये इंस्टॉल हो रहा है तो आपको मैं यहाँ से भेज जाता हूँ और गूगल क्रोम में इसकी प्राइस चेक करवा देता हूँ ये फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ का है यार तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है हमारा देखें जैसे इंस्टॉल होगा तो फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ की जगह मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ यार फ्री में आपको कोई भी गेम ले सकते हैं जैसे कि जी टी एस बहुत महंगी गेम है आप वो फ्री में ले सकते हैं the amazing spider man two आप बहुत मतलब बहुत प्रीमियम गेम है मतलब बहुत महंगी गेम है आप वो भी फ्री में ले सकते हैं देखें आप ये पी के प्रो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया मैं अभी आपको गूगल प्ले स्टोर चेक करवा देता हूँ ये देखें ओपन और ये अनस्टॉल का ऑप्शन बताया मतलब ये गूगल ये A P K editor pro आपको मैंने फ्री में दे दिया है और आप उस साइट से मतलब ये वाली गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जी टी आ से जी टी आ से ले लेता हूँ मतलब जी टी आ से एड्रेस तो यहाँ पे रॉक स्टार गेम की तरफ से ये देखिए इसकी प्राइस सेवन हंड्रेड रुपीज़ है अगर आप चाहते हैं कि मैं ये गेम अपलोड करूँ तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और टेक्निकल मलिक के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और ये वाला ऐप भी लाजमी डाउनलोड करना है ताकि आपको मतलब हर गेम मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री में तो यार अभी मैं ये वाली गेम आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल पर तो आप इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मोबाइल गेम्स ऐप को आपने डाउनलोड करना है डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है तो उसके बाद यार थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पता नहीं कितनी बार बोल दिया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इस ऐप को डाउनलोड करें फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ अल्लाह हाफि